pessoal, tudo bem? Rafael da Brasil Pieces aqui de novo, sou zootecnista e projetista é, da nossa empresa, tá? Eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito de oxigenação em lagos ornamentais, tá? É, a gente está gravando esse vídeo um pouquinho no improviso por conta de uma das nossas clientes que tem um problema desse, tá? O que, que acontece nesse projeto nosso de Mairink? É, nosso projeto de manutenção, na verdade, né? Aqui é, o filtro ele acaba entupindo, né? Porque foi um filtro feito caseiro, então ele acaba entupindo muito rápido e a bomba de recirculação e a bomba que traz água para a cascata, ela acaba parando, né? Por quê? O filtro entope, o, a água para de passar para a bomba, aí a bomba fica sem água para mandar, né? Para mandar para a cascata, para o sistema de recirculação e a oxigenação toda do lago fica parada. É por isso que é importante vocês terem é, dois sisteminhas aí. Ou vocês terem um sistema de filtragem profissional bem dimensionado, ou vocês terem também um sistema de oxigenação suplementar através de é, compressores radiais ou compressores por pistão. Eu vou passar aí um vídeo, por exemplo, é, de, um, de um lago nosso, né? Que na verdade ele é um lago e acabou virando uma piscina natural, é, onde o cliente estava com falta de oxigenação e ele fez oxigenação primeiro por nossas mangueiras microporosas, depois pelo prato difusor, né? Ele quis testar os dois para ver qual que ele gostava mais. Então eu vou deixar passando o vídeo aí para vocês verem um pouquinho do desempenho. É, qual que é a vantagem de vocês terem um sistema à parte de oxigenação? Que é, sem filtragem, o seu peixe ele aguenta aí 3, 4 dias tranquilo. É só você diminuir a taxa de arraçoamento que o peixe ele vai parar, vai diminuir a incidência né, de eliminação de amônia e essa amônia que não vai indo para a água, mantém ela com uma qualidade boa, tá? Só que sem oxigenação, dependendo da quantidade de peixe que você tem, no máximo um dia, dois dias que ele vai aguentar, tá? Dependendo da quantidade. Eu tenho clientes que aí em coisa de 4 horas já acabam matando os peixes dele, né? E como a gente tem o valor sentimental dentro, é, envolvidos aí no nosso lago, com os nossos peixinhos, o que, que acontece? Você tendo um sistema de oxigenação à parte, é, você não corre o risco de é, por exemplo, de ter uma queda de energia, porque você pode colocar um no break, né, pode colocar um geradorzinho pequeno é, com acionamento automático para quando a luz cair. É, você pode ter também o é, sistema independente, vai te deixar é, vai te deixar com uma segurança para o seu sistema de filtragem parar, por exemplo, que não deve acontecer se o seu projeto é bem dimensionado, e por acaso se ele parar, você ainda tem o sistema de oxigenação lá mantendo seus peixes vivos, mantendo o seu sistema, de, seu sistema biológico vivo também, tá bom? Então, se você está tendo problema de oxigenação na sua piscina natural, no seu lago ornamental, no seu aquário jumbo, é, entre em contato com a gente que a gente pode te ajudar sim, tá? E para você que está começando seu lago, sua piscina, está precisando de uma empresa séria e competente, pode contar com a nossa equipe aí de projetistas, tá bom? O nosso telefone é o 11 2021 5593 ou 11 2021 2372. O e-mail é contato e o WhatsApp ele tá aqui na descrição, tá bom? Para você dentro e fora do país, ok? Valeu, gente. Até mais. Já era. Bora, bora.